播种稻子，种稻呢。稻米它喜欢酸性土壤，所以刚刚好，用那个稻米的喜欢酸性的土壤的性哦，来改善土壤的酸性所以它大概一年，它就可以把那个土壤酸性的哦，我找水的，上下跟下半年跟冰当跟雪不哦，个人的翠提啊。 这边壤消化的问是，我们跟你，你留张照片给他，他回家可以来鉴别一下。因为我们这边就比较特殊的哈，它不是，一种说放大，它是跟蔬菜啊物啊，它有一个互利啊的那个共生的那个好的那个现象啊，嗯，哎，种个。